金价唔汤哦，八月一号到三十一号期间会有五大行星逆行，我将告诉你五逆烽火连天，避开雷区，并掌握十二星座最佳幸运日。大家好，我是占星师陈彩。 很多人问我什么是行星逆行，其实行星逆行就是天体运行的行星会有周期性的逆行。比如水星来说，一年会有三次的逆行。逆行时表示呢，水星不跟着太阳顺着走，有时候停止下来，有时候呢会稍微的倒退一点点。 而水星主宰的是我们一般的日常，比如交通、小旅行，比如沟通、讲话、教学、语言学习、合约签订、媒体讨论以及兄弟姐妹之间的关系等。如果行星逆行，水星在逆行的时候呢，这些都会发生问题哟。那我今天要说的是，八月一号到八月三十一号期间会有五大行星逆行。 诡谲多变，而深深的影响到十二星座的日常。所以呢，影片中我会告诉你，星座专家不说的幸运日，以及二十号开始五颗行星逆行，烽火连天中该如何避开地雷区。只要掌握十二星座的幸运指数，遇见问题，对应市井日和幸运日，就能安然的度过八月份这波汹涌的浪潮。 母羊座四五三十一是幸运指数最高的三天，可以选择一件有意义的事情来及时完成，比如说决心早睡早起，每天存一笔钱做公益。 或者是呢，每天呢跑步健身。二十五、二十六号，月亮在母羊座，又和金星天平座形成了对立的相位，心里想要的并没有办法达成，特别是在感情方面和金钱方面。但和土星水瓶座却有良好的相位，理性上呢是顺利的，比如工作、学术方面。 牛座六七八三天幸运指数是最高的，一号及二十八、二十九号，月亮金牛特别爱钱，要小心财迷心窍，而且投资失利。二十七号和太阳处女座及木星双鱼座有好的相位，内心想要的会很顺利得到。天王星在金牛座二十号开始逆行，财富风险。 非常的大，之前的网红经济超夯，但这时候会有一波大变动，一定要小心。双子座二三四号月亮在双子座，千万不能心浮气躁，要冷静下来。八九两天幸运又幸福指数很高，加上月亮北交在双子座。 努力要完成的目标，多元化、多面向的去完成，就会有收获。十四号月亮北交双子座和金星处女座、冥王星摩羯座形成了美丽大三角的格局，这三个星座可以整合成就大事，特别是以知识为主的范畴或心理层次的有效运用，比如深度进修或与大师级人物对话交流。 巨蟹座经过七月份的忙忙碌碌之后，巨蟹座的朋友会突然的安静下来，那就请你好好的安静一下吧。五六这两天，月亮在巨蟹座，情绪的起伏不定，也会特别的敏感，可以留在家里整理家务或整理财务，找到属于自己的安全感。十一十二号幸运指数最高，小小投资，小小获利。 感觉会好极了。狮子座当红炸子鸡，十分的忙碌，压力特大。但有个原则，就是小事顺遂，大事达成困难。不服输的你要特别的小心应对。七八月亮在狮子座，好奇心特别的强。 八号这天又有水星来帮衬，商务、简报、考试都能够得到不错的成绩，要全力以赴哦。十三、十四又是个最幸运的日子，可以延续呢美好的成果。然而，二十三号狮子座要退场了，千万不能留恋上半场的美丽繁华，反而要放慢脚步，回归平静。 女座八月份最出风头的就是处女座了，因为金星、火星都在处女座，又和木星、海王星、双鱼座及和天王星、金牛座和冥王星、摩羯座有相位，产生了必要参与，形成大忙人。但有得有失，却是利大于弊。九号月亮处女座又和火星合相。 这天呢会当两天用，效率高，但是强迫症严重，要注意肠胃的保健哦。十五、十六，幸运指数最高，先放松，给自己一些小确幸，因为之前的忙与日后的承担，必须要由这两日的休息来调试。二十三号，太阳在处女座接管了狮子座的忙碌与风采，加上火星。 水星力量的汇集，又和冥王星摩羯座呢有和谐的相位，集三千宠爱，成功和成就超展开。今天我们就说到这啦，我们下次再见。喜欢我频道的朋友们，欢迎你们订阅、点赞、按分享哦。